မြတ်ဗုဒ္ဓဤ2639နှစ်မြောက်ဟောတော်မူသည့်နေ့အကျိုးဓမ္မသဘင် ခန္ဓာ၌တော်မြင့်ခိုင်ချယ်ရီဥပန်းအလှရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုအောင်ချမ်းသာရွာဦးအောင်ကျော်ထေတော်ခင်တူတူသစ္စာပန်တမ္ပန်းတဏ္ဍကလုပ်ငန်းမိသားစုအောင်ချမ်းသာရွာတော်သွဲ့သွဲ့ဝင် ရှုဆွတ်တာမိသားစုပြည်ဦးတွင်ဦးဝင်းမြင့်ဦးဒေါ်ရင်ရင်တွင်ရွှေမိအထက်ဆက်လုပ်ငန်းမိသားစုမန္တလေးမြို့တို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောရွှေတနေ့ငွေတနေ့လူဘဝဤအချိုးအကွေများကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတဝသပင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ မဟာကရုဏာဂုံကိုအယုံပြုငါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာ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 ကာလလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာ အသက်ချစ်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာမြင်တထာဇနီစဉ္ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမှုတို့ကို ရွန်တော်ဘေးအဖြစ်ယံဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းသောကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရာရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော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 အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းရွှေတနေ့ငွေတနေ့ဘဝဤအချိုးအကွေ့များကိုဘဝကိုကိုပြန်လေးစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်လူဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ နော်လူတွေပြောလို့ရှိကြတယ်အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါရွှေတလိငွေတလိလို့ပြောတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဟာကောင်းတဲ့ခါကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ခါမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လူတွေပြောနေကြတယ်တကယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့အချိုးကွေ့လူတွေရဲ့အိုခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ရွှေဖြစ်ရင်လက်ပြင်ကငွေဖြစ်သွားမယ် တပက်ကကြတော့ကြီးဖြစ်သွားမယ်တန်ဖိုးယော့နှဲသွားတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့ဆိုလို့ဒီနေ့ကောင်းတယ်နေ့ဖြင့်ကမကောင်းဘူးတပက်ကကြကောင်းတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားကဘယ်အနေလာခဲ့တဲ့စကားတော့ဆို950ဇဏိပတ်တော်မှာဥရိယပတ္တဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥရိယပတ္တဇတ်မှာလာတဲ့စကားကိုယူပြီးတော့ ရွှေတနေ့ငွေတနေ့လို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့ဆိုတာတကယ်ကိုပဲတန်ဝေကရစရာ ကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်နိုင်ဖို့ဒီ950ဇတ်ထဲကဥရိယဗရဥရိယဗယဇာဥဒယဗဒ္ဒဇာဟာအလွန်မှတ်သားဖွယ်ရာတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥရိယဗဒ္ဒဇတ်ကို မှတ်သားနာယူပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့ဘဝအချိုးအကွေ့အများကိုလိမ့်လာဆန်းစစ်ပြီးတို့ဘာလုံးသိနေဆိုတာထိုဇတ်ထဲမှာလာတဲ့ဘဝသင်္ကန်းဆောင်ကိုရယူပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းကြဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအလုံးလဲကြာဖို့ကောင်းကြာဖို့လိမ့်မယ်ဥဒယဗဒ္ဒသတ် မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကတခုသောဘဝမှာကာတိတိုင်သူရုံဒနာဆိုတဲ့မြို့အဲ့ဒီမှာကာတိမင်းကြီးမင်းပြူရာကထိုကာတိဘုရင်ကြီးရဲ့သားတော်တစ်ပါးမွေးဖွားလာတာဥဒယဗဒ္ဒလို့နာမည်ပေးဥဒယဗဒ္ဒဆိုတာဥရိယဆိုတာ လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတိုးပွားပြီး ဖြစ်ထွန်းလာဘယင်ကြီးကသာသမီမထွန်းကားသည့်အတွက်ကြောင့်သာသမီရချင်တဲ့အနေအထားမျိုးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးကမျောလင့်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥဒယဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးတိုးပွားလာစေပြီးဗဒ္ဒဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာယရဏဓမ္မဖြစ်လို့ဥဒယဗဒ္ဒဆိုတဲ့နာမည်ကိုမြစ်ခေါ်တာဖြစ်တယ် မကြာခင်ပဲမိဖုရားတစ်ပါးကသမီးတူမွေးဖွားလာတယ်အဲ့ဒီသမီးကိုလည်းပဲနာမည်တူဥရိယဗတ္ထာလို့နာမည်ပေးထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥရိယဗတ္ထာနဲ့ဥရိယဗတ္ထာတို့ရဲ့အခြေချတံဝေကစကားပြောကြပုံကိုဒီတုတ်တံမှာဒီဇလန်းမှာအဓိကထားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဥရိယဗတ္တဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားအလောင်းနေရာရဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကဘဝတစ်ခုဥရိယဘာဒဘဝမရောက်ခင်ကဗြမပြေမှာဗြမအဖြစ်နဲ့နေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပါရမီဖြည့်စဉ်ကာလမှာဗြမပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်လူပြေရောက်လိုက်ယမယံကတရိษံဘုံဘဝထိအောင်ရောက်သွားတာတို့ငရဲကြသွားတာတို့ဘဝမှာစုံကြီးဆန်းကြီး အလီလီကြုံတွေ့ရပြီးတော့ဖြစ်လျာဘဝမှာပါရမီမျိုးစေ့တွေရင့်တန်အောင်ဖះလောင်းတော်ဟာဖြစ်ကျင့်သွားတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝါဒနာပါကီစက်တိုင်းမီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားစရိုက်ဝါဒနာတွေဟာတဘွားနဲ့တဘွားဆက်နွယ်ပြီးတော့ပါသွားလိမ့်ရှိတယ်ဖះလောင်းရဲ့ဝါဒနာကတော့ ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ဖို့ရအတွက်ပါရမီဖြည့်ဆည်းဖို့အများအကျိုးဆောင်ရွက်မှုပါရမီဖြည့်တာတို့စိတ်နေသဘောထားမှန်ကန်တာတို့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းနေမပြောင်းလဲတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပဲဖြစ်တယ်ဗြဟ္မပြေကသုတည်ပြီးလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာဗြဟ္မပြေကပါလာတဲ့အထုံဝါဒနာကြောင့် လူလောကမှာအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားလေးမရှိကြဘူးမြမတွေဆိုတာအလွန်တန်တန်ပြတ်ပြတ်နေခဲ့ကြမြမပြေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားဖြစ်ပေါ်လာတာမရှိဘူးမြမတွေဟာအာလုံးခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လိန်ကင်းမဲ့တဲ့လိန်တူလို့ပဲပြောရယောက်ျားတရံမြမတွေဟာဒီလိုပဲနေထိုင်ကြမြမအမျိုးသမီးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမဂုဏ်အာယုံစိတ်တွေလဲပါပြီတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေနေထိုင်တဲ့နေနဲ့နေထိုင်လာခဲ့တဲ့မြမဘဝကရောက်လာတဲ့ဘုရားလောင်းတော်ဟာနန်းတော်မှာ လူလာဖြစ်တော်လည်းပဲကာမဂုဏ်စိတ်တွေလုံးဝမရှိဘူးသို့တော့မိဘတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာရ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာထိနံဆက်ခံမှုအတွက် အိမ်အောင်ရသားချပေးဖို့ဒါကတော့လူသဘာဝအတိုင်းအိမ်အောင်ရသားချပေးဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်ချင်းညင်းပယ်တော့လဲနောက်ဆုံးမှညင်းပယ်လို့မရတဲ့အခါမှာဒီပရိယေတခုရှာကြံတဲ့အနေနဲ့အဝိဒံချောမောလှပတဲ့ရွှေရုပ်အမျိုးသမီးပုံရွှေရုပ်တခုရွှေရုပ်တုကိုဖန်တီးပြီးတော့ အဲ့ဒီရွှေရုပ်တုကဲ့သို့ချုံမောလှပတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်တော်ပဲရရင်တော့အိမ်တော်ပြုမယ်လို့မိဘတွေစီပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရွှေရုပ်တုကိုဝတ္တဇာဆင်ထားပြီးတိုင်းနိုင်ငံကိုလှည့်လည်ရှာလိုက်တာဘယ်မှာမှမတွေ့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူရုံနရနန်းတွင်းမှာ ဥရိယဗတ္တာဆိုတဲ့မင်းသမီးရဲ့ရှေ့မှာရွှေရုပ်တုကိုချပြီးရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေရုပ်တုတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြက်တည်ရှိတာဥရိယဗတ္တာမင်းသမီးကဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့နမဝမ်းခွဲတော်တဲ့အဖေတူအမေခွဲဥရိယဗတ္တာမင်းသမီးနဲ့ပဲအတင်းအကျပ်မိဘတွေကထိမ်းမြန်းလက်ထပ်စေပြီးထီနန်းစည်းစိမ်ကိုလွှဲအပ်တာကိုခံလဲရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီခေတ်ခါကာလတော့ လူတွေရဲ့သက်တမ်းအနှစ်1000တန်းလို့ဆိုတယ်အနှစ်1000အသက်ရှိတဲ့အချိန်ကာလလူလောကလူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့သက်တမ်းရဲ့လို့မရှိဘူးကံအားလျော်စွာလူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာတက်လိုက်ကြလိုက်ဒီလိုရှိအဲ့တော့တက်တက်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကံတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဘယ်အကြောင်းတရားတွေက အကျိုးပြုနေတုံးဆိုဥတုနဲ့အာဟာရကနေအကျိုးပြုလူတွေအကျင့်စာရိတ္တကောင်းပြီးတော့စိတ်နေသဘောထားတွေမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်မှာမိုးလေဝသတွေမှန်ကန်တယ်ရာသီဥတုတွေကောင်းမွန်တယ်ထိုကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုမှာစိုက်ပျိုးရတဲ့သီးနှံတွေကလူတွေရဲ့အသက်ရှည်ရာရှည်ချောင်းဖြစ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တတန်းရှိကြတဲ့လူကာလရဲ့ရာသီဥတု အသီးနှံတို့ရဲ့အစီဩဇာပြေဝမှုဟာလူတွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ထောက်ကူအများကြီးဖြစ်တယ်။ကံကိုအကြောင်းခံတယ်ဆိုတော့လည်းပဲအတိတ်ကံကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားဥတုနဲ့အာဟာရကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်တိုးတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာ။အဲ့ဒီဥတုအာဟာရကိုကြတော့ဘသူကထိန်းချုပ်တယ်လဲဆိုရင်တရဝါရီရဲ့ကံတရားကထိန်းချုပ်လာ ဒီကနေ့ခေတ်ရာသီဥတုတွေပြက်ပြီးအစာအာဟာရတွေညံ့ဖျင်းလာခြင်းဟာလူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားမှုပေါ်မှာအခြေခံတယ်လို့ပြောလူတွေနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကရာသီဥတုကိုဖောက်ပြန်စေတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဖောက်ပြန်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်တယ်မမှန်ကန်တဲ့ရာသီဥတုမှာရှင်တန်ကြရတဲ့သီးနှံတွေအာဟာရတွေတစ်ပင်တွေဟာ အစီဩဇာတွေရုပ်လျော့လာကြအဲ့ဒီအစီဩဇာရုပ်လျော့တဲ့သီးနှံတွေတစ်ပင်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုစားကြရတဲ့လူတွေရဲ့တက်တန်းဟာလေတနေ့တခြားလျော့ပါပြီးဆွေယူလာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားကြည့်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကံတရားဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကံတရား ပါရမီကုသိုလ်ကံတူးတွေကိုစီးပူးအထောက်ရတာဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံး၄တင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ကြရတာပဲကံတရားချင်းပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဖျားနှစ်စုလုံးဟာ တူညီတဲ့ကံတရားရှိတယ်လို့ဆိုရသို့တော့ကတ္တဗဗုဒ္ဓကအနှစ်2000တန်းမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တတ်တော်2000ရှိတယ်ပေါ့ကောရမဗုဒ္ဓကျတော့အနှစ်100တန်းမှာပွင့်ရလို့တတ်တော်80နဲ့ပြိဋိဘံစာ ဘယ်သူကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်လဲဆိုရင်ဥတုနဲ့အာဟာရကအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဥတုနာဘောဇနေနာအာယုဟာယတိပိဝုဒ္ဓတိပိဥရုကြောင့်ဖြစ်စေအာဟာရကြောင့်ဖြစ်စေ လူတွေရဲ့တတန်းဟာရော့သွားတာလည်းရှိတယ်တိုးသွားတာလည်းရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီကနေ့ခေလူတွေတတန်းတိုးလာတာဟာ အဓိကအနိကဆုံးအကြောင်းကတော့ဥဒုနဲ့အာဟာရအဲ့ဒီဥဒုအာဟာရဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့ဆိုလူတွေရဲ့လှုပ်လှုပ်ရကြောင့်ဖြစ်လာတာဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေအကုသိုလ်ကံတရားတွေရာသီဥတုကိုဖောက်ပြန်စေပြီးတိဏ္ဏတွေရဲ့စီဩဇာကိုရော့လျော့စေတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အရာနားလည်ကြရတာဖြစ်တယ် ဥရိယပတ္တတို့ခေတ်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့တတအနှစ်1000တန်းမှာသူတို့လူဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ1000တန်းမှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာဒီကနေ့ခေတ်စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်။လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒီကနေ့ခေတ်မှာလွှမ်းမိုးနေတော့လဲသူတို့ခေတ်မှာလွှမ်းမိုးမှုများစွာမရှိဘူး။ လူတော်လူကောင်းတွေကများတယ်လို့ဒီလိုဆိုရခက်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခေတ်ကိုကလိယုဂလို့ခေါ်တယ်အဆိုးဝါးဆုံးခေတ်ကာလခေတ်ကို၄မျိုးခွဲခြားတဲ့အခါမှာကတယုဂတရေတာယုဂဓဝပရယုဂကလိယုဂလို့ဆိုပြီးတော့ ခက်ကြီးလေးခက်ပိုင်းခြားပြီးတော့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတာရှိတယ်ကတဆိုတဲ့ခက်ဟာအကောင်းဆုံးခက်ရွှေခက်လို့ပြောဘယ်လိုခက်မျိုးတော့ဆိုရင်လူ၄ဦးရှိရင်၄ဦးစလုံးတရားဆောင်တယ်အလုံးဟာလူတော်လူကောင်းကြီးပဲလူဆိုးတယောက်မှမပါဘူးစိတ်ထားမွန်မြတ်တဲ့တကယ်လူပိသားတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုလိုတယ် အေးတရိတာခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေးယောက်ထဲကတယောက်ကကိုချင်းတရားပြပြလာစိတ်နေသဘောထားတွေမမမကန်ဖြစ်လာသုံးယောက်ကတော့လူကောင်းတယောက်ကလူကောင်းမဟုတ်တော့အဲ့တော့လေးယောက်မှာတယောက်ကဆိုးဝါးလာပြီးသုံးယောက်ပဲအကောင်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ခေကိုတရိတာခေလို့ခေါ်တယ်ဒွါပရခေရောက်တဲ့အခါကျတော့လေးယောက်မှာနှစ်ယောက်က အကျင့်ဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာပြီနှစ်ယောက်ပဲကောင်း50 50ပေါ့တဝက်စီကောင်းပြီတဝက်စီမကောင်းဘူးဖြစ်လာကလေးယုကရောက်လာတဲ့အခါမှာ၄ယောက်မှာတယောက်ပဲအကောင်းရှိပြီးတော့၃ယောက်ကအဆိုးဖြစ်လာ အဆိုးကများလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ဂေါရမဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူလာတဲ့ခေတ်ကလေးယုကခေတ်လို့ခေါ်တယ်လူ၄ယောက်မှာတယောက်ပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခေတ်မှာဖျားပွက်လာ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူလောကကြီးတွေကိုကြည်လိုက်မယ်၄ယောက်မှ၁ယောက်ပဲအကောင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့လူလောကတွေရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ရာသီဥတုတွေထိုရာသီဥတုတွေကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သီးနှံတွေဆိုတာဘယ်မှာအကောင်းဖြစ်နိုင်တော့မလဲဒါကြောင့်မို့ထိုသီးနှံကိုစားတော့ပြီးအသက်ရှင်ကြရတဲ့လူတွေရဲ့တတဟာတနေ့တခြားဆိုးဝါးပြီး တိုးတဲ့တိုးလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ရှေးလာဖို့ဆိုတာမမျောလင်းရအောင်တချို့ကတော့မျောလင်းကြတယ်စေကောင်းဝါကောင်းတွေပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေအသက်ဟာပိုးရှည်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမျောလင်းကောင်းမျောလင်းအေးမျောလင်းနိုင်တာတခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်အကျင့်စာရိတ္တတွေကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းလာမှာပဲအခုခေတ်ကြည့်လေဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ်ပေါ် ဆေးဝါးတွေပေါ်တော့ယောဂတွေကလည်းနောက်ကလိုက်နေတာနော်ပထမဆုံးကစပေါ်လိုက်တာလေပမာပြေမှာ ကျဲငွက်တုတ်ကွေးဆိုတာနော် H5N1 ဆိုပေါ်လာတာအခု N9 တောင်ဖြစ်နေဆေးတွေနဲ့ကုကုကုကုရင်ကုရင်နဲ့တပြေးပြေးယောဂပိုးတွေများလာအခုမကြောက်ဘူးတဲ့ဇီကာဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးပေါ်လာအဲ့ဒါဆိုရင်ထိတ်လန့်ွယ်ရတခုဖြစ်လာ ခြင်ကိုက်လို့ဖြစ်တဲ့စီကာဆိုရက်ကနေပေါ်နေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးလူရဲ့အုံနောက်ပျက်စီးစေအုံနောက်တွေဟာတာမန်ပမာဏမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူရဲ့အုံနောက်တွေဟာသေကွေးလာပြီးနောက်ဆုံးမှလူစင်မမီတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုရောက်ရှိလာနိုင်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်နေပြီပေါ့ခုဒီကနေ့ခေတ်မှာကိုယ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဒီနိုင်ငံမှာတွေ့ဗမာနိုင်ငံမှာတော့မရှာသေးလို့မတွေ့သေးဘူးเนาะ ခြင်းနေရှိနေတော့ရှိမှာပဲအဲ့ဒါလို့လောကကြီးဟာဘယ်လိုပဲကာကွယ်ကာကွယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင်မမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုယောဂဝေဒနာတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခု ပေါ်လိမ်ပါပဲပေါ်နေပြီးလူတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖြစ်နေပါပဲလို့ဒီလိုဖြစ်ရအေးဥရိယပတ္တမင်းသားတို့ရဲ့ လက်ထက်ကာလမှာလူတွေရဲ့တက်တန်ဒီစိတ်နေသဘောထားတွေကောင်းကြတယ်ကိုချင်းတရားတွေကောင်းကြတယ်ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေရဲ့တက်တန်အနှစ်တစ်သောင်းတန်းထီအောင်ရှည်လျားကြနှစ်တစ်သောင်းတန်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယာတိဥဒုထိုယာတိဥဒုကိုမှီပြီးတော့စိုက်ပျိုးရတဲ့သီးနှံအဲ့ဒါထိုသီးနှံတွေကိုစားသုံးကြရတဲ့လူသားတွေ အသက်ရှည်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့သူရုံတရမြို့မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာသိမင်းကြီးဟာတက်တန်းအလျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဥရိယပတ္တတို့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဟာနန်းတက်ပွဲကိုဆင်နွှဲကြသို့တော့ဥရိယပတ္တမင်းသားကလည်း မြမပြေကလာခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်မြမစိတ်မပြောက်သေးဘူးဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးကလည်းပဲမြမပြေကရောက်လာတာဖြစ်လို့သူကလည်းပဲမြမစိတ်မပြောက်သေးဘူးနှစ်ဦးစလုံးဟာအပြမစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယာမိလို့မဆောက်တည်တော်လဲပဲသူတို့ဟာစင်စင်ကြဲကြဲမောင်းလို့နှမလို့လည်းပဲနေထိုင်ပြီးတော့နေသွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်သွားတာဥရိယဝရမင်းသားနန်းတက်ပြီး အနှစ်900ကြာတဲ့အခါမှာသူတတန်းကြောင့်သူဟာလူဘဝလူခန္ဓာဆွန့်ခွာပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတရားမင်းသွားဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အจิตတိလာတွေဟာအင်တမကောင်းမြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါနာကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်သီလတွေစောင့်တည်တယ်ဒါကြောင့်လူဘဝသိဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတရားမင်းဖြစ်ကိုရောက်သွားမသေးခင်က သူတို့မောင်နှမဝမ်းကွဲဇနီးမောင်နှံတဦးနဲ့တူဂတိထားကြတယ်မေတ္တာရှိတယ်သို့တော့ပန်ရောစင်မရှိဘူးမေတ္တာရှိတယ်တဏပန်တဏရာဂဆိုတဲ့တန်ရောစင်မရှိဘူးတဦးနဲ့တူကမေတ္တာနဲ့နေကြတယ်မေတ္တာနဲ့နေတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တူခင်မင်မှုကမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်အဲ့ဒီခင်မင်မှုကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းဂတိကဝတ် ပြုထားတာတစ်ခုရှိတယ်တယောက်ယောက်ကအရင်သေသွားလို့ရှိရင်ရောက်တဲ့နေရာသူပဲရောက်နေတယ်ဆိုတာလာပြီးပြောစရံလို့ဆိုပြီးသဘောတူညီချက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲဒီသဘောတူညီချက်ကိုမသေးခင်ကချမှတ်ထားကြတယ်ဘသူကပဲအရင်သေးသေးသေတဲ့လူကဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတာလာပြော ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာရောက်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ယောက်ကစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုတုံနဲ့တူခင်မင်မှုဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကရှိကြတယ်အတူတကွဖြစ်လို့ကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဥရိယပါဒမင်းသားကအရင်နတ်ရဆန်ကံတော်ကုံသွားပြီးတရားမင်းသွားဖြစ်တယ်ခိုရောက်တဲ့အခါတရားစည်းစိမ်ဆိုတာအမှန်တမ်းကြီးပါတယ်နတ်တရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကအလွန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာ ဒီတဦးနဲ့တူဂတိကဝတ်ထားတာကိုတတိယတော်လဲရုတ်တရက်ဂတိကဝတ်အရာပြန်ပြီးတော့ပြောရမှာမပြောဘဲနဲ့တပတ်လောက်အချိန်ဖြုံးလိုက်တာလူပြေမှာအနှစ်900ဖြစ်သွားတယ်နော်တပတ်လောက်အချိန်ဖြုံးသွားကုကိလေတောင်ဘယ်သူမှလာမပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်သို့မဟုတ်မပြောနိုင်တဲ့ဘဝရောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် မပြောနိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာငရဲကြသွားလဲပြောလို့မရဘူးတိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားလဲပြောလို့လူဘဝရောက်သွားလဲပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရတဲ့ဘဝတွေကများတယ်လေအဲ့တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားလို့ပြောမယ်လို့ဂတိကဝုကိုတတိရတော့လဲပဲနော်နတ်ပြည်အကြမ်းမပြောပါမယ်လေတပည့်ခါကြမ်းမသွားပါမယ်လေရက်ကလေးရွှေ့လိုက်တာအဲ့ဒီမှာတပတ်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါလူပြည်မှာအနှစ်900ဖြစ်သွားတယ်ကိုကအနှစ်900ကြာသည့်တိုင်အောင် ဥရိယဝဒမင်းသားနိုင်ရဆန်သွားပြီးနှစ်900ကြာသည့်တိုင်အောင်သူဟာစောင့်စားပြီးတော့နေတယ်ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဆိုတာနဲ့မြော့တွေးပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကသူ့ရဲ့တက်တန်းနဲ့9ရက်လူပြည်တက်တန်းနဲ့နှစ်900ကြာတဲ့အခါမှာသူပြောခဲ့တဲ့ဂတိကိုထားခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်နာဖို့အတွက် ရုတ်တရက်လူပြည်ကိုဆင်းသက်လာခဲ့တယ်သူတို့ကြတော့ဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းချင်းလာနေရတာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာပျောက်ပြီးဒီမှာဘွားကနေပေါ်လာတဲ့အနေထားနဲ့လာတာအဲ့တော့ညအချိန်ကြီးမှာအလုံးအဆောင်နေထူတဲစွာချတာသူရုံတရမြို့ကြီးဆိုတာအဆောင်အကျက်တွေထူတဲစွာချထားတယ်တကယ် နန်းတွင်ရဝန်းကြီးတစ်ခုဥရိယဗဒ္ဒမင်းသမီးစံမြန်းနေတဲ့နတ်ပြတ်သားဆောင်ဆိုတာအနိနာတောင်ကတ်လို့မရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းထဲကိုဘွားကနေဥရိယဗဒ္ဒမင်းသားလူရောင်ဆောင်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာတယ်။အဲဒီလိုရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ ဒီကနေ့ညသူဒီမှာအတူတကွအိပ်ပယစေလို့ဆိုတဲ့ခွတ်ပန်ချက်ကိုပထမဆိုလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဥရိယပါဒမင်းသမီးကတန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလောက်အဆောင်နေထူထပ်စွာချထားတဲ့သူ့ရဲ့အိတ်ခန်းဆောင်တဲကိုဘလို့လုတ်ပြီးရောက်လာတယ်ဆိုဘလို့လုတ်ပြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာဖို့ဆိုတာကြံတွေးလို့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးအဆောင်အကျက်တွေထူထပ်စွာချထားတယ် ဘယ်လိုလုပ်ဝင်လာသလဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုမေးမြန်းတဲ့အချိန်လေးမှာဥရိယဘာဒကပြောတယ်သူဟာလူလူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတယောက်မဟုတ်ပါဘူးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကလာတဲ့နတ်သားတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာတကူးရှင်တူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ဒီတညတာအတူတကွနေခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူ့လက်ထဲမှာအစနေယူလာတဲ့ရွှေတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ရွှေခွက်ကြီးတစ်ခွက်ဟောတာကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးမယ်သူ့ကိုဒီတညတာအတူတကွနေခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့အခါမှာဥရိယဗဒ္ဒမင်းသမီးကရွှေပေးပေးပါပေးပေးဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးသူစောင့်နေတာဥရိယဗဒ္ဒမင်းသားတူကိုပဲစောင့်တယ်ဥရိယဗဒ္ဒကိုပဲစောင့်တယ်ကျန်တာ နတ်ပဲလာလာဘသူပဲလာလာဘသူမှလက်မခံဘူးလို့ဆိုတာကိုခါခါတီးတီးညင်းပယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ပြောက်ွက်သွားတယ်အချီကျမပြောတော့ပဲနဲ့ရုတ်တရက်ပြောက်ွက်သွားပြီနောက်တရက်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ထဲမှာပါပေါ်လာတော့ဆိုရွှေတွေအပြည့်ထွက်ထားတဲ့ငွေခွက်ကြီးနဲ့လာပြန်တယ်လာပြီးတော့ရခင်လေးကလိုပဲခွင်တောင်းစကားကိုဆိုတယ် ခွင့်တောင်းစကားဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတာရွှေခွက်မဟုတ်တော့ဘူးငွေခွက်အဲ့ဒီငွေခွက်ကို ပြပြီးတော့လက်ဆောင်ပန်းနာပေးပြီးသူတကွာတညတာအတူတကွာနေပြရစေလို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါထူးဆန်းတယ်ပေါ့ဥရိယဘာဒမင်းသမီးကစကားကိုလက်ခံမပြောတော့မျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဟာရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်တရက်အချိန်မှာတစ်ခါပြန်ပေါ်လာပြန် ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတာရွှေခွက်မဟုတ်တော့ဘူးငွေခွက်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးခြေခွက်ကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခြေခွက်ထဲမှာငွေတင်းကထည့်ပြီးတော့ယူလာတယ်ဒီကနေ့ညလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဟောဒီခွက်ထဲနဲ့ခွက်နဲ့ရွှေတင်းကားတွေကိုပေးမယ်လို့ပြောပြန်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့၃ရက်နော် ပရမနေ့ကရွှေခွက်နဲ့လာတယ်ဒုတိယနေ့ကငွေခွက်နဲ့လာတယ်အခုတတိယနေ့ကျတော့ကြီးခွက်နဲ့လာတယ်ဆိုတန်ဖိုးတွေကရော့ရော့လာတဲ့အခါကျတော့ဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးကသူ့ကိုဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုလောကမှာတဲ့ကိုယ်ကိုလက်မခံမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံခြင်းအောင် ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတိုးတူပေးရတယ်ထုံးစံကတိုးတူပေးရအခုကျမတိနားမလည်လိုက်တာပေါ့လက်မခံမှုဆိုတဲ့လူတယောက်ကို နော်တန်ဖိုးတွေလျှော့လျှော့လျှော့လျှော့ပြီးပေးသွားတာဘာသဘောလဲပေါ့လောကထုံတန်းစလာနဲ့မညီဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဥရိယပတ္တမေဒီဥရိယပတ္တမင်းသမီးစီရောက်လာတဲ့နတ်သားဘာပြောတော့ဆိုသူဟာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အယောင်းဝယ်သမားကုံတယ်တယောက်နဲ့လာသရံတူတယ်ပေါ့ကုံကုံတယ်ဆိုတာဟာ တန်ဖိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေးတာပါပထမနေ့ကတန်ဖိုးဒုတိယနေ့ကတန်ဖိုးတတိယနေ့ကတန်ဖိုးအခုပြောနေတဲ့အချိန်တန်ဖိုးဥရိယပဒမင်းသမီးဟာမနေ့ရတဲ့ဒီနေ့အိုသွားပြီမနေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရွှေခွက်နဲ့ထိုက်တန်တယ်နော်ဟုတ်တနေ့ကဆိုရင်ရွှေခွက်နဲ့ထိုက်တန်တယ်မနေ့ကဆိုရင်ငွေခွက်နဲ့ထိုက်တန်တယ်ဒီကနေ့ကျတော့ तू ကပိုးပို့ပြီးအိုးလာသည့်အတွက်ကြောင့်ကြီးခွက်နဲ့ပဲထိုက်တန်တော့တယ် အဲ့ဒီစကားကိုအကြောင်းပြပြီးရွှေတနေ့ငွေတနေ့လို့ပြောတာနော်ရွှေတနေ့ငွေတနေ့ရုပ်လျော့သွားတာတန်ဖိုးကရုပ်လျော့သွားပထမနေ့ကအရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယနေ့ကျဒုတိယနေ့အရွယ်လည်းတတိယနေ့အရွယ်မှာမပါတော့ဘူးလူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှအိုမင်းနေဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အချိုးအကွေ့တွေဟာတိုးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးမယုံလို့ရှိရင်နော်ကိုယ့်ဘဝကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့် အချိုးအကွေ့တွေဟာအိုးအိုလာလာတာဖြစ်တယ်ရှေ့တိုးတိုးပြီးတော့ပြိုလာတာမရှိဘူးလူတွေရဲ့စရာတရားဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတနေ့ပြီးတနေ့ဟာ ရုပ်လျော့လာတာတိုးလာတယ်လို့မအောင်မေးလေးနဲ့မနေ့ကဒီတရားဝဲလာပြီးတရားနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေ့နဲ့မနေ့ကနဲ့မတူဘူးမနေ့ကတဲ့ပိုးအိုသွားပြီးဒီကနေ့ဟာလက်ပြင်ကကြတော့ဒီတဲ့အိုမယ်ဟိုနေ့ကြတော့ဒီတဲ့အိုမယ်ကိုကသာမသိတာ ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းသွားပြီလို့ရုပ်လျော့ကြာဆင်းသွားပြီလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရွှေတဏိငွေတဏိဘဝရဲ့အချိုးအကွေ့တွေဆိုတာဟာကြာဆင်းသွားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်တိုးတက်လာတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲတန်ဝေကယူเสียအနေနဲ့တတိတန်ဝေကရဖို့အတွက်ဥရိယပတ္တမင်းသမီးစီမှာဥရိယပတ္တမင်းသားကဖြစ်လာတဲ့ တရားမင်းကတရားချဖို့အတွက်သူလာရောက်တာတခုကတစ်ဖက်ကတော့သူတို့ဂတိထားတာကိုဂတိကဖို့ခြေပြော်တဲ့အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းနဲ့တခုကတော့တရားချဖို့လာရောက်ခြင်းဖြစ်လို့ရွှေတနည်းငွေတနည်းပြပြီးတော့ဥရိယဝရမင်းသမီးရဲ့တဏ္ဏမှာတန်ဝေကတရားဖြစ်စေဖို့ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥရိယဝရမင်းသမီးဟာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားတယ်ဟုတ်တာပဲသူပြောတာမှန်တာပဲမှန်တာပဲလူလောကလူတွေဟာတနေ့နဲ့တနေ့အိုမင်းရင့်ရုံပြီးတော့နေကြတယ်တရက်နဲ့တရက်မတူကြဘူးအိုမင်းရင့်ရော်သည့်အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးတွေဟာလည်းပဲတနေ့ပြီးတနေ့ချဆင်းပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုပြောတယ်အာယုစဝန္နောစမနုဿလောကေနိဟေယတိမနုဿာနာ တရားမင်းဥရိယပတ္တမင်းသားကဖြစ်သွားတဲ့တရားမင်းကဥရိယပတ္တမင်းသမီးကိုပြောပြတယ်လူလောကမှာတဲ့လူတွေဟာအသက်ကလည်းရုပ်တရောသွားတယ်အဆင်းအရောင်ကလည်းရုပ်တရောသွားပြီတနေ့ပြီးတနေ့ရုပ်တရောသွားတယ်တခွေကြော်လိုက်တာနဲ့ရုပ်ကကြာဆင်းသွားပြီရုပ်ကြံဆင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တန်ဖိုးကလည်းယော့သွားပြီဒီလိုဆို တန်ဖိုးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းလျော့သွားတယ်ဒါမို့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအချို့အကွေ့တကွေ့တိုင်းတကွေ့တိုင်းတန်ဖိုးတွေလျော့လျော့သွားတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာနားမလဲပဲနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနားလဲလို့ပထမပထမနေ့ကရွှေခွက်နဲ့တန်တယ်ဒုတိယနေ့ကျတော့ငွေခွက်နဲ့ပဲတန်တော့တတိယနေ့ကျတော့ခြေခွက်နဲ့ပဲတန်တော့တယ် စတုထနေ့မလာလို့သာလာရင်ဘာခွက်ဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်မြေအိုးပဲဖြစ်တော့မှာเนาะအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီစကားကိုကြောင်းပြပြီးရွှေတဏိငွေတဏိဆိုတာပေါ်လာတယ်ကောင်းတယ်လဲဆိုးတယ်လဲဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးပဲရောက်ရောက်ရောက်ရောက်သွားတာသူ့ရဲ့တက်တန်းဟာဒီလိုပဲကြဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဥရိယဘဒ္ဒမင်းသမီးကစိတ်ဝင်စားသွားပြီး နတ်သားဆိုတာလဲသိတဲ့အခါမှာသူကဗာမေးတုံဆိုနတ်သားတွေဟာအခုလိုလူတွေလိုမအိုဘူးလားဆိုဒေဝနာဇေရန္တိယထာမနုဿာဂတ္တေတုတေတံဝလီယောနာဟွန်တိမေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေနတ်တွေဟာလူတွေလိုမအိုချဘူးလားသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလူတွေပရေတွန့်တယ်လို့သူတို့ရဲ့အသားရည်တွေရောမတွန့်ဘူးလားလို့ ဥရိယဗဒ္ဒမင်းသားကမင်းသားကို မေးလိုက်တယ်ပေါ့လေလာနတ်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီနတ်ကပြောတာဒေဝနာစီရန္တိယထာမနုဿာလူတွေလူတတ်တွေဟာမအိုဘူးတဲ့ထူဆန်းတာအိုခြင်းတရားဆိုတာတရားတိုင်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မထင်ရှားဘူးသူတို့ရဲ့အိုမှုဟာဒေဝနာစီရန္တိယထာမနုဿာ လူတွေလိုနတ်တွေဟာမအိုဘူးဂတ္တေတုစဂတ္တေတုဒေတံဝလီယောနတန္တိနတ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲလူတွေပရေတွန့်သလိုသပင်ဖြူသလိုသွားကျိုးသလိုဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့သင်္ကေတကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူဘဝသပင်ဖြူနေမယ်သွားကျိုးမယ်ပရေတွန့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူမွေးလာတာကြာပြီအသက်ကြီးပြီလို့ပြောကြတယ် အသက်ကြီးခြင်းရဲ့သင်္ကေတကဘာလို့ပရေတွန်ခြင်းเนาะအသားရေတွန်ခြင်းအဲသပင်ဖြူခြင်းသွားကြိုးခြင်းစတဲ့ရုပ်ရည်ကငယ်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့အမှန်တမ်းကွာခြားသွားတာပေါ့သူ့ရဲ့အသားရည်ဟာကွဲပြားခြားနားအဲ့ဒီကွဲပြားခြားနားမှုတွေဟာလူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တာကိုကြည့်ပြီးလူတွေဟာ အသက်ကြီးရင်အိုသွားတယ်နတ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ နတ်တွေအသက်ကြီးတာရဲ့သင်္ကေတကဘာလို့ဆိုရင်တကိုးတွေပိုးပိုးကြီးလာတယ်အသားအရောင်တွေကပိုးပိုးတောက်ပြောင်းလာတယ်နော်အသားအရောင်တွေက ပိုးပိုးတောက်ပြောင်းလာတယ်စီစိမ်ဥစ္စာတွေအစွမ်းတကိုးတွေကပိုးပိုးပြီးတော့ကြီးမားလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနတ်ဟာအသက်ကြီးတဲ့နတ်လို့ဆိုလို့တယ်အသက်ငယ်တဲ့နတ်ကဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နတ်တွေကဒေါင်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် ဒေါင်းဥဒေါင်းဆိုတဲ့ငှက်တရားငငယ်တုန်းကလင်းတာကောင်လိုပဲမတ္တမအယုတ်ဆိုးတယ်လင်းတာလိုပဲအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတောင်ပန်းတွေခြေလက်တွေဆုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွန်လှဒေါင်းကြီးတွေကအလွန်လှလာအဲ့တော့လူတွေနဲ့မတူဘူးသူကကြီးလေလှလေဒီလိုဟာမျိုးနတ်တွေဆိုတာလည်းပဲထို့တူပဲအသက်ကြီးလေလှလေပဲတဲ့နတ်ကလူတွေကတော့အသက်ကြီးလေအိုမင်းလေ ကြဆင်းလေနတ်တွေကြတော့အသက်ကြီးလေတိုးတက်လေအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုရင်မနုသေတုရူပပရိဟာနိစရာယစိရဘာဝတ္တစိရဇာတဘာဝတ္တတက်ခိဒီလူမွေးလာတာကြာပြီအသက်ကြီးပြီဆိုတာဟာသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ရူပကာယတွေကြဆင်းလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရတာဒီလူကအသက်တော်တော်ကြီးပြီဆိုတာ ရုပ်ဆင်းနေအိုမင်းကြဆင်းလာတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာနတ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေဝေတုအတိရိကတမ္ပတ္တိစာအတိရိကပြိဝါရတမ္ပတ္တိစာတက်ခိနတ်တွေကြတော့ပိုးပိုးပြီးတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကများလာတယ်ပိုးပိုးပြီးတော့အချမ်းရံတွေဂုံတရင်တွေကြီးမားလာတယ်ဘုံတကိုးတွေကပိုကြီးလာတယ်အဲ့တော့နတ်ကအသက်ကြီးလေး တန်ဖိုးတက်လေလူတွေကြတော့အသက်ကြီးလေတန်ဖိုးရော့လေဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်နတ်တွေကြတော့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့မဟုတ်ငွေတနေ့ရွှေတနေ့ပေါ့ငွေကနေစငွေပြီးရင်ရွှေဖြစ်မယ်တိုးပဲလူကြတော့မဟုတ်ဘူးရွှေပြီးရင်ငွေငွေပြီးရင်ကြီးကြီးပြီးတော့မြေအဲ့ဒါလို့တန်ဖိုးတွေရဲ့လူဘဝကြာဆင်းသွားတယ်နတ်ဘဝကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ကြာလေစီစဉ်ဥစ္စာတွေကြီးမားလေ ကြာလေတကောအိဒီပတ်တွေကမြင့်တက်လာလေအဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေတကောအိဒီပတ်တွေကို ကြည့်ပြီးတော့ဒီနတ်ဟာတကြီးတယ်လို့ဟောဒီလိုနတ်ဘုရားရောက်တာကြာလာပြီလို့ဒီလိုသိရတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ဥရိယဝါဒမင်းသမီးဟာအလွန်ကျေနပ်အားရပြီးတော့သူဟာဥရိယဝါဒဒီမင်းသားဘုရားကလာတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီလိုနတ်ပြည်ရောက်ဖို့ရာအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတာသူကမေးမြန်းတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့မေးခွန်းကဘာတော့ဆိုကိန္တူရဗီဒာသနတာအနေကာဒီလိုအိုမင်းရင်းရောခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေထက်ပြီးအစွမ်းတကူတွေပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတဲ့နတ်ဘဝ လူတွေဟာဘာဖြစ်လို့နတ်ပြည်ကိုသွားရမှာကြောက်တယ်လို့ရှိနေကြတယ်လေ။တော့နတ်ပြည်မရောက်ချင်ကြဘူးလားလို့မေးရင်တော့ရောက်ချင်တယ်လို့ပြောမှာပဲ။ဒါပေမဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုများများကြီးလုပ်ကြသလားဆိုမလုပ်ဘူး။မလုပ်ချင်းကြောင့်ကြောက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်။နတ်တွေဟာအမတမအလှပချုံမောတော့လူတွေဟာနတ်တွေကိုမြင်လိုက်ရင်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ကြောက်ရွံ့တယ်လို့ဆိုတယ်နော်။နတ်မြင်လိုက်ရင်လန့်သွားတယ် လောက်ပဲချောချောလှလှနတ်မြင်လူကလန့်သွားအဲ့ဒီလူဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတွေဟာနတ်ပြည်ကိုရောက်ဖို့ဘာဖြစ်လို့မလောက်ကြသလဲဘာကြောက်နေလို့နတ်ပြည်ကို မရောက်ကြတာလဲဆိုရင်မိကုန်မေးတယ်မေဃောစနေကာယတဏပောက်တော်ပညာရှိတွေပြောတဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုမိကုန်အနေနဲ့မေးတယ် ကထထီတောပြလောကနာဘာယေဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘယ်အကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်လို့ရှင်တမလွန်လောကအတွက်စိုးရိမ်ခြင်းကြောက်လန့်ခြင်းမရှိရမှာလဲမရှိတာလဲလို့အဲ့ဒီမေခွန်းသုံးခုကိုဥရိယဗရမင်းသမီးကမေးလိုက်တယ်ပေါ့မေးတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့အခါမှာတရားမင်းကဖြေတယ်ဝါစံမနင်္စ ပဏိဒါယတမ္မာကာယေနပါပါဏိအကုပမာနောပဟုဏပါဏံကရမာဝတံတောတတ္တောမုဒုတံဝိပါကိဝထေညုသင်္ဃဟကောတခိလောတဏဝါစောဣထထိတောပရလောကနာဘာယေအဲ့တော့ဒီစကားလေးနဲ့သူကဖြေပြလိုက်တာအချင်းချင်းပြောချင်တာကတော့ နတ်ပြည်ရောက်ဖို့မခဲမှဘူးတဲ့တမလွန်လောကတမလွန်လောကနောက်ဘဝကိုကြောက်လန့်စရာမရှိပါဘူးကြောက်လန့်စရာမရှိအောင်လူသားတရားအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲနောက်ဘဝအရေးစိတ်အေးရအောင်လူသားတရားအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမှာတော့ဆိုဝါသမနင်္စပဏိတာယတမ္မာကိုစကားပြောအပြစ်ကင်းအောင်စကားပြောပါတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေထားပါတယ် အပြစ်ကင်းအောင်ပြောတယ်ဆိုတာလိမ်မပြောဘူးနော်မှန်တာပဲပြောတယ်တူနဲ့တူမတက်အောင်ဂုံတိုက်ဘူးတင့်တင့်ညီညွတ်အောင်ပဲပြောတယ်ကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့ဆေးစကားတွေကိုမပြောဘူးရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့နှုတ်မှန်ကန်စွာထားတယ်လို့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ ထို့တူပဲစိတ်ကိုစောင့်စည်းရမှာပါလေသူများပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းဖြစ်ပြရစေဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘသူများပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းလုပ်ချင်တဲ့လောဘတစ်ဖက်သားလူတစ်ယောက်ကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့ပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒေါသကံကံဤအကျိုးကိုညင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟောအဘိဇ္ဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါတွေကင်းပြီးတော့ သူများပစ္စည်းပေါ်မှာမတရားလိုချင်တဲ့လောဘကင်းအောင်သူတစ်ပါးကိုသိစေပျက်စီးလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကင်းအောင် မှန်ကန်တဲ့အမြင်တရားတွေကံကံ၏အကျိုးလက်ခံယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိညာအဲ့ဒီအနဘိဆာအပြပါဒတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့မနောကံ၃မျိုး ကုသိုလ်တရား၃မျိုးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာ အဲ့တော့နတ်ဖြစ်ရောက်ဖို့အကြောင်းကမခက်ပါဘူးလို့ဆိုလို့ဝါစံမနိစ္စပဏိဒါယတမ္မာ အပြောကိုဆင်ញင်လိုက်ပါစိတ်နေသဘောထားတွေကိုလည်းမှန်ကန်အောင်ထားပါကာယေနပါပါနိအကုဝမနောကိုတိလက်ရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုတိလက်ရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာလို့သူများတဲ့တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးယူတာသူတို့အသားမရပြမှားတာ အဲ့ဒါကိုရီးလက်ရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီကိုရီးလက်ရောက်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်လိုက်ပါဟောအချင်းချုပ်ပြောတဲ့အခါမှာတမလွန်လောကကြောက်เสียမလိုတော့ကုသကမ္မပဒတရားအကျင့်တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်လိုက်ပါလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တပြည့်ရောက်ဖို့ဖြစ်ပြီလုံလောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะကိုချင်းတရားအနေနဲ့လုံလောက်သွားပြီပြီးတော့ဘာလို့เสียလိုလဲဆိုရင် ဘဟုဏပဏ္ဏကရမဝတန်တို့လူစရာကိုယ့်အိမ်ကိုစားစရာတောက်စရာရှိကြတာကြီးပဲလေအဲ့တော့စားစရာတောက်စရာရှိတဲ့အိမ်မှာကိုနေရင်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့စဉ်းစားပါတဲ့ကိုယ့်အိမ်ရောက်လာရင်တလုံးတဆုံပေးလိုက်ပါကျွေးလိုက်ပါနော်တတ္ထယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုမုဒုစိတ်နှလုံးပျော်ပြောင်းဒီလူတယောက်ကိုမာမာနနဲ့ခက်ထန်တာမျိုးမလုပ်အောင်တန်ဝိဘာဂီ ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အချင်းချင်းမိတ်ဆွေလားလဲမိတ်ဆွေမှုဧည့်သည်လားလဲဧည့်သည်မှုကြွေးတယ်မွေးတယ်ခွဲဝေပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီလိုကိုရှိတဲ့အရာကိုဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါလို့ထထုတ်ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်ပါဝတ္ထညူအလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနားလဲပါမရှိလို့လာတောင်းရင်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဝတ္ထညူဆိုတာအလူကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုနားလဲသင်္ဃဟကော ဘသူပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါနပေးတယ်ကမ်းတယ်ပေးရဝိဇ္ဇချစ်ဖွယ်တာယာသောစကားကိုပြောတယ်ကျင်နာတဲ့စကားကိုပြောတယ်အထစရိယာသူကိစ္စရှင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်တယ်တမဏတ္တတာ ကိုနဲ့ဓာတ်ုထားပြီးဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ဒီသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးနဲ့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ နေပါတဲ့တခိလော လူတွေနဲ့ခင်ခင်မင်မင်နေပြီးတဏှာဝါဆုံး ဘယ်တော့မှရိုင်းရိုင်းပြပြစကားတွေမပြောပါနဲ့ဟောဒါလူတွေကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားတစ်ခုအဋ္ဌထိတောပရလောကနဘာယေဒီအတိုင်းလိုက်နာသွားမယ်ဆိုရင်တမလွန်လောကကြောက်เสียဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့သိရင်လည်းပျော်ပျော်ကြီးငါမှဒါတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရင်လည်းပျော်ပျော်ပါပါပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တမလွန်လောကအရေးမှာဘာမှဆွေးရင်စရာမရှိပါဘူး ဒီအချက်တွေနဲ့ပြုစုံအောင်သာကြိုးစားပါလို့ဒီလိုတရားဟောပြောတဲ့အခါဥရိယပတ္တမင်းသမီးလေးကအမတန်မှသဘောကျတယ်သူ့ကိုဆုံးမပါနော်အခုလို့ဆုံးမတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့အမလဲဆိုတာကိုသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးပါလို့ဆိုတော့ဥရိယပတ္တ မင်းသားဘဝကဖြစ်သွားတဲ့တရားမင်းကသူ့ကိုဆုံးမစကားတွေပြောသွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ဒီဆုံးမစကားမတမတမိုးရှိတယ်ပေါ့။ဘာတွေဆုံးမသွားတော့ဆိုရင် तू ကလူသားတွေရဲ့အရွယ်ဟာတဲ့အလွန်နှင်းမြန်စွာ ကုံဆုံးနေတယ်။မှန်တယ်နော်။မနစ်တုန်းကဒီမှာတရားဝဲခြင်းမှာအခုရောက်နေပြန်ပြီ။နောက်နေ့ခါဆိုလဲခဏလေးပဲဝုန်းဆိုရောက်လာအောင်ပါနော်။ တနေ့နဲ့တနေ့ဆိုဘလောက်မှမကြာခဏလေးအတွင်းမှာပဲရောက်ရှိရောက်ရှိပြီးတော့လာလင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ကုံဆုံးနေတယ်လူတွေရဲ့အရွယ်ဟာကုံဆုံးနေတယ်အေးဒီနေ့တရားဝဲထဲမှာပါတဲ့လူနောက်နောက်နေ့ဆိုပါချင်မှလည်းပါမှာရှိချင်မှလည်းရှိမယ်ပေါ့ကုံဆုံးမှုကအလွန်လင်မြန်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အတိပတ္တိဝေယောလူတွေရဲ့အရွယ်ဆိုတာအင်မတန်မှလင်မြန်တဲ့ ဟောင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်ခနောတထေဝလူတွေရှိတဲ့ခဏဆိုတာလည်းပဲအချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းဟာလူဘဝရရှိထားတဲ့ခဏကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအလွန်နှင်မြန်တဲ့ဟုံနဲ့ကြော်ဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်ဌာနနတ္ထိထာဝရတည်တံ့ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒုဝန်စွန်တိတတ္တသရဝါတွေဟာသေဖို့ရသေချာမြဲတယ်ပေါ့မြေကြီးလက်ခတ် မလွယ်မြဲတယ်ပရိစီယတိအတုဝံတရိတံဒီလူရဲ့မမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတနေ့တခြားအိုမင်းရေရောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့ဥရိယပတ္တမင်းသမီးအနေနဲ့သိသိချာချာစဉ်းစားပါဥဒိယေမာပမာဒဥရိယမင်းသမီးတဲ့မမေ့ပါနဲ့တဲ့ဒီအချက်တွေကိုမမေ့ပါနဲ့ဒီအရွယ်ဟာခဏလေးကုန်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့သူတို့ ခက်ကတက်တန်းကတထောင်ရှိတာနော်အခုခေတ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်အခုခေတ်လို့တိုးရင်ဘယ်လိုများပြောမလဲအဲ့တမှအခုချိန်ကတိုးတောင်းတာသူတို့စီမှာအနစ်တထောင်တန်းမှာပြောတဲ့စကားတွေဒါလေဥရိယမာပမာဒဥရိယဗဒ္ဒမင်းသမီးတဲ့မမေ့နဲ့စရတုဓမ္မံတရားဓမ္မကိုကျင့်ပြအောင်ကျင့်ပါတရားဓမ္မဆိုတာခုနပြောတဲ့ကိုချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုဗရာတရားတွေလုပ်ဖို့ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့သီလတွေစောင့်တည်ဖို့ဒီအချက်တွေကိုပြောတာသူတို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့တော့လူရဲ့အရွယ်ဆိုတာအလွန်လင်းမြန်းစွာကုံဆုံးနေတာဖြစ်တယ်ဒါတွေမကဘူးလူတွေရဲ့လောဘအတော်မတတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလူတွေရဲ့လောဘအတော်မတတ်ဘူးတဲ့ကတိနာပထဝီဓနတပူရာ ဧကတေဝတိယအနိညာဒေယဘသူမှမဆိုင်ဘူးကိုတယောက်တည်းပိုင်တာမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုတယောက်တည်းပိုင်တယ်အဲ့ဒီကိုတယောက်တည်းမှာကဘာမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိသမျှယရနာတွေကိုတယောက်တည်းပဲပိုင်အဲ့ဒီလူဟာတော်ပြီလို့များပြောသလားဆိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့နော်ဘယ်တော့မှသူဟာ တင့်တယ်ရောက်ရဲသွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲပိုင်းပိုင်းဘလောက်ပဲများများတင့်တယ်ရောက်ရဲသွားတာလို့မရှိဘူးတဲ့တန်စာပိဇဟတိအဝိတာရာကိုအဲ့ဒါလောက်ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝနေတော့လဲသူဟာလောဘရဲ့အရှိန်ကိုဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးတဲ့ရှေးတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဟောတော်တာကိုကြားလိုက်ဘူးတဲ့မြေပိုင်ရှင်ကြီးတယောက်က သူ့ပေါ်မှာကျေးဇူးများတဲ့မြေလုံသားတယောက်မင်းငါပေါ်မှာကျေးဇူးများတယ်ငါမြေတွေမင်းကိုပေးမယ်မင်းလိုချင်သလောက်ယူဆန်းဒီကနေပြီးတော့ပြေးပြေးပြီးမင်းလိုချင်တဲ့နေရာကျရက်လိုက်ငါအဲ့ဒီမြေပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်ကပြေးလိုက်တာလေပြေးလိုက်နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်နဲပါသေးတယ်ထပ်ပြေးလိုက်နောက်လှည့်ကြည့်နဲသေးတယ်ဒါကငါ့အတွက်ဒါကဘသူအတွက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြေးတာ ပြင်းပြင်းနဲ့နောက်ကြတော့အမောဆိုးပြီးတော့လဲပြီးသေသွားတယ်နော်လောဘအဆုံးမသတ်နိုင်တော့ပြင်းရင်ပြင်းရင်နဲ့လဲပြီးတော့အမောဆိုပြီးသေသွားတယ်အဲဒီတော့ရေပါရှင်တထေးကြီးကပြောတယ်ငါကတော့မင်းပေးမလို့မင်းကလည်းကိုတန်ယုံမယူဘဲနဲ့တူတော့အဲ့တော့မင်းနဲ့တန်တာတော့6ပေပဲဆိုပြီးတော့မြေချင်းလေးတူပြီး6ပေတည်းပဲမြုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါပဲနော် လောဘဆိုတာအတုံးမတတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်နဲပါသေးတယ်။ရွှေတပိဿာရလဲနဲသေးတယ်နော်။မြေဧကတထောင်ရလဲနဲသေးတယ်။ပြေးဦးမှာပဲသူက။အဲ့ဒီလိုတွေဥရိယဘာဒမင်းသားဖြစ်လာတဲ့တရားမင်းကတရားဟောတယ်။အဲ့ဒါမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုယရနာတွေနဲ့ပြည့်နေအောင် အပြစ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ထားတော်လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလိုချင်နေတော့မယ်တဏှာလောဘဟာဘယ်တော့မှဆုံးမတတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဥရိယဗတ္တမင်းသမီးမမေ့လိမ့်နဲ့တဲ့တရားဓမ္မချင်းပြအောင်ချင်းလောဘဆိုတာဘယ်တော့မှဆုံးမတတ်ဘူးဒါတခုเนาะနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်မာတာသပိတာသဘာတရောသပရိယာယာပိတနေန ဂီတာတေသာပိဇဟန္တိအညမညာလောကလူတွေဟာဘဝရလာပြီဆိုရင် အမေကိုလည်းချစ်တယ်အဖေကိုလည်းချစ်တယ်ညီကိုမောင်နှမတွေချစ်တယ်မိဘမောင်နှမတွေချစ်ရုံမှအာမကြဘူးနောက်တစ်ယောက်ကိုပတ်စံပေးဝယ်ပြီးတော့နော်ချစ်စရာရှာထားပြန်တယ်နော်အမေအဖေအားလုံးအဲ့ဒါတွေမလုံလောက်လို့နောက်တစ်ယောက်ကိုဝယ်ထားလိုက်သေးတယ် အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာနောက်ဆုံးကြတော့တူနဲ့တူ ခွဲသွားကြရတာကြီးပဲချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အမေအဖေမောင်နှမဇနီးမောင်နှံခွဲပြီးတော့သွားကြရတယ်ဒါကြောင့်မို့မမေ့လေနဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်မမေ့လေနဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်မြအောင်ကျင့်ပါဟောနောက်တခါလူရဲ့ဘဝလူခန္ဓာကိုကြည့်ကာယောပရဘောဇနန္တိညတဝ စဉ်းစားကြည့်ဥရိယဗဒ္ဒမင်းသမီးဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ဟာသူများစားဖို့အတွက်ပဲဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူများစားဖို့အတွက်ပဲတော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတည်သွားလို့ရှိရင်အကောင်လောင်နေစားကြမှာပဲလေဘယ်ကောင်မှမစားဘူးဆိုရင်လည်းလောက်စားမှာပေါ့လောက်ကတော့တေချာပေါက်စားမှာမိရှုပြည့်တော့လည်းပဲမစားမဲ့အတူမရှိဘူးပေါ့နော်အာအကောင်လောင်နေရဲ့အစာပဲဖြစ်မယ် တန်တာရီသူဂတိစာဒုဂတိစာဣတ္တရဝါသောတိစာတိယတန်တရာထဲမှာကောင်းတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်နေရတယ်ထိုင်ရတယ်ဘဝမှာဖြစ်ရတယ်ဆိုအလွန်တူတောင်းတာခဏလေးပဲဒီလိုဆိုလို့ခဏလေးပဲနေရတာမကြဘူး life is too short ဘဝဆိုတာသိတူတယ်တူတူလေးပဲအခုဘဝမှာဆိုပိုးတူတာပေါ့နော်အင်တာမတူတယ်အဲ့ဒီလိုတူတောင်းတဲ့ဘဝမှာ အကျိုးအမြတ်များများရဖို့အတွက်ကတော့မိမနေကြနဲ့တရားပဲအထုတ်ပါ တရားဓမ္မပဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပါအခုလို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာဒါကဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်ဟောပြောနိုင်တဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်နေပြီးကုသကမ္မဗရတရားတွေကျင့်ပြီးကောင်းရာဒုက္ခတိ နတ်ဘုံရောက်ဖို့အတွက်သူဟောပြောခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါလိုလဲဟောလိုက်ရော ဥရိယဗဒ္ဒမင်းသမီးကသူလိုက်နာပါမယ်ခြေဆုတင်ပါတယ်သူလိုက်နာပါမယ်ဆိုတာပြောလိုက်ပြီးဥရိယဗဒ္ဒမင်းသားလည်းဒီဥရိယဗဒ္ဒမင်းသားဘဝတုန်းကအချင်းချက်ထားခဲ့တဲ့ဂရိငါအခုလာပြောတာပြီးပြီးဆိုပြီးတော့တရားမင်းကနတ်ပြည်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ် ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဥရိယဝတ္တမင်းသမီးဟာလည်းဆုံးမဩဝါဒပေးသွားတဲ့အတိုင်းအချိန်မဆိုင်တော့ပဲအစည်းဝေးခေါ်တိုင်းပြည်ကိုအမတ်တွေလက်ထဲမှာအနှင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကသံဃေတာရိပ်ပယ်လို့ဥယျာဉ်နဲ့ဆင်းသက်ပြီးယသိယဟန်အဖြစ်ဝိဝုပ္ပိတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တက်တန်းစီတဲ့အခါကျတော့ သူဟာသေဆုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းဥရိယဝရမင်းသားဖြစ်တဲ့တရားမင်းရဲ့ဇနီးတရားမိဖုရားသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းရဲ့အတိတ်ဘဝဆိုတော့ဥရိယဝရမင်းသားဟာဂေါရဝဘုရား ဖြစ်လာပြီးဥရိယဗတ္တာကျတော့ရောက်လာမယ်မေတော်ရတောတရာအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ ဒီလိုဇက်ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥရိယဗဒ္ဒဇက်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီဥရိယဗဒ္ဒဇက်မှာလူလောကကြီးရဲ့ဒီအချိုးအကွေ့ဟာတနေ့ပြီးတနေ့တန်ဖိုးတွေကြာဆင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတရုတ်ဖော်ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရွှေတနေ့ငွေတနေ့ဆိုဒီမှာလူရဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆင်းသွားတာဒါတွေကိုအမှတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီခံယူချက်ထားပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာတတဝါများစွာသေယံกว่าသေယံ ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာတတဝါများစွာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ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 လောလန္တာဒုက္ခပင်ငယ်စာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင့်မဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏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 ပဝါယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်တည်းအာသုအာ